Everybody can fly. Tapi ini bukan EAS ya. Ini paragliding. So kecap lagi, akan terbang lah. channel kau coy Yoko Fly. Teriak ba. Yoko Fly. Di sini dia punya view dia memang terbaik lah tidak tidak apa, pak, tidak kuat pak. Sebab kita terbang mengikuti keadaan angin. Hmm. Jadi, jadi kalau macam ini kita bila kita take off hmm. kita kena lari sekuat yang kita boleh lah. Boleh. Yang penting jangan duduk. Cai, cai. Oi, terbang dulu. ay ay ay John. excited, nervous. We iya. but still want to do this. Let's yeah. go. Everyone can Let's fly. Go, guys. Everyone can fly. Jangan tidak coba kalau datang ranau. Masih boleh. enjoy ya dorang A few moments later. Kami sekarang uh, on the way pergi ambil dorang lah. Tak dorang landing mana? Macam dorang landing di Delik ni. Oh, ini driver. Kita punya driver. Oke, Kiki jalan terus. Oh, di sinilah tempat orang landing. Dari sana atas. Ini mau tes. Bicara nama mesti mau tes. <laughs> Cari Yoku Fly. Yoku paragliding. Yoku Fly paragliding. Itu rambut Korea, Korea. Korea. <laughs>